meu nom és Mercè Fort, sóc la dinamitzadora del puntic de Santa Bàrbara, més conegut com Infocentre, i pues, fa tres anys que, que treballo com a dinamitzadora d'aquest puntic. A collection of truths strategically placed L'Infocentre té els seus inicis a l'any 2003, quan l'Ajuntament de Santa Bàrbara va apostar per l'ús de les noves tecnologies, per la incorporació d'un de, departament en se treballés en, les, en les TIC i per les TIC i en, en la dinamització econòmica del nostre territori i va ser una miqueta doncs, quan va sorgir la idea de posar dos ordinadors a disposició de la ciutadania per a poder fer-ne ús. A partir d'aquí, per sort, els serveis de l'infocentre i els recursos eh, que l'Ajuntament ha posat per a tirar-lo endavant pues, han anat creixent, han anat evolucionant i gràcies a això avui en dia el telecentre és el que és. Els principals canvis que han tingut al telecentre, sobretot, han estat l'espai utilitzat. Se va començar pues, en un espai molt reduït, en uns recursos mínims, Eh, I bueno, avui en dia contem en, en moltes sales, una aula de formació, una aula de connectivitat, un despatx per a la ODL i un espai eh, on s'ha ubicat el viver d'empreses. Després també s'ha augmentat moltíssim doncs, els recursos que, que tenim a la disposició de tots aquests serveis. Eh, S'ha equipat en molts, moltes més màquines, eh, tant a nivell de, de PCs com de, de, de màquines d'impressions, de serveis a l'usuari, i bueno, una miqueta apropar tots aquests serveis i tots aquests aparells pues, a, al ciutadà, que és el que ens interessa. Reality, so I, I know it's not just a dream. La filosofia de treball sempre ha estat ficar les eines disponibles a, a l'abast de tothom. La nostra aposta pel programari lliure, eh, més que res, no és de única i exclusivament dir només existís el programari lliure, sinó que es dona a conèixer que la gent té una opció, que dins de, de totes les possibilitats de les que ens donen les aplicacions tant de privatiu com de, de lliure, que la gent sàpiga que existeix la possibilitat de triar i tingui l'opció d'escollir de, el que els hi convé en cada moment i per a cada cosa determinada. Ah, llavors, bueno, ja des, del, des dels inicis, juntament amb la UOC, eh, se van començar a organitzar les jornades de programari lliure per fer-ne difusió i per oferir formació als usuaris en aquest tipus d'aplicacions. Aquestes eh, jornades han tingut molt d'èxit. Avui en dia podem dir que són unes jornades molt importants a les Terres de l'Ebre que continuem organitzant juntament en la UOC i s'han anat agregant molts d'ajuntaments de les Terres de l'Ebre i des de fa una edició comptem també en la col·laboració de molts dels postics de les nostres terres. Bueno, guanya el 2009 la temàtica de les jornades de programari lliure són les eines multimèdia. Ja s'està treballant en, en la jornada que tindrà lloc si, si tot va com ha d'anar al mes de novembre i bueno, una mica seguim la, la base que vam utilitzar l'any passat, que va funcionar molt bé, que vam fer un, una jornada eh, de portes obertes als, als punts TIC, on vam veure les, les aplicacions i els programes que es poden utilitzar i que ja estan a l'abast dels usuaris, i després fem una jornada més acadèmica, en fem una sèrie de ponències i una taula d'experiències, amb persones ja en coneixements més tècnics i més professionals, doncs exposen eh, les seues experiències en quant a l'ús del programari lliure. Bueno, des de que es veu mm, a peu de carrer, per parlar així, veus que la gent, quan, per exemple, nosaltres la formació que oferim al Puntic, tota és en programari lliure, en coses puntuals que mm, serà, hi ha eines més, més útils o més eficients, o simplement que en programari lliure no hi ha opció, s'utilitza programari privatiu, però tot, tota la formació que fem i la connectivitat que oferim als nostres usuaris és de programari lliure. Llavors, per la nostra experiència, veiem que la gent eh, li és pràctic i útil allò que coneix. Si el que coneix és el programari lliure, en cap moment busquen una altra opció o en cap moment tenen la, la, la sensació de que els hi fa falta alguna cosa. Eh, tot i això, també ens trobem, evidentment, en gent que ja tenen uns hàbits, ja tenen unes aplicacions que estan utilitzant i que són una mica reticents a l'hora de canviar d'aplicatiu. Simplement la nostra, la nostra funció la, o el que, la nostra política és explicar-los que tenen l'opció. Eh, què fa falta per a poder acabar de, de consolidar l'ús del programari lliure? Pues, sobretot i especialment que les administracions eh, adoptin d'una vegada per totes la política d'utilitzar el programari lliure eh, com, a, com a base i com a opció a donar als, als usuaris. Avui en dia ens trobem en, en molts de casos, sobretot a, als, als punts TIC i bueno, a tot tipus de serveis que sí, programari lliure, utilitzen programari lliure, però resulta que has d'enviar un document i segons en quins formats simplement la persona que el rep no sap ni què ha de fer en ell. Llavors una miqueta seria l'aposta per part de l'administració per donar exemple i que les empreses finalment se decidisquen a, a fer el salt i a fer el canvi. I never know what I want, but I'll tell you what I need need to Des d'aquí l'Infocentre ja, ja fa un 4 o 5 anys que, bueno, donada la necessitat del territori, Santa Bàrbara estem parlant que és una població que oh. just arriba als 4.000 habitants, eh, estem a una zona una mica en tierra de nadie, que no som ni mar ni muntanya, estem a una zona que és la zona de l'interior del Montsià, encara que estem a la zona que és el delta de l'Ebre, la nostra la nostra economia a base és l'OCK, vale? si aneu aquí als voltants de, de l'infocentre, tot el que es troba és, és, SK, cultiu de SK. Llavors una miqueta és això, no? que eh, la realitat és que la zona de l'interior del Montsià, que, que té com a nucli eh, més gran Santa Bàrbara, se va trobar en que se trobaven una miqueta així mm, abandonats. No? Llavors, el que es va fer és que actualment contem en una ODL, una ODL que està compartit per quatre municipis, els quatre municipis que formen l'interior del Montsià, i bueno, llavors el que fem per mig d'aquesta ODL és donar suport a, to a tots aquells emprenedors i empreses que volen tirar endavant un negoci, bé sigui des dels seus inicis, bé sigui per millorar o per consolidar les seves tasques. El que fem, pues, ODL, com vos he dit, està compartit, llavors eh, simplement eh, estar uns dies a cada poble. Aquí Santa Bàrbara és el, el poble que està més dies, donada la, el nombre d'habitants que té i una mica com a, com a punt de referència dins de l'economia i de la dinamització d'esta zona. I el que fem, pues, totes aquelles persones que, com generalment emprenedors i empresaris, poden venir aquí i se'ls ofereix un servei de, de suport, d'orientació, se'ls realitza un pla d'empresa, un pla de viabilitat de la seva empresa i se'ls explica o se'ls se, bueno, se busquen subvencions a les que es poden acollir bé per a muntar la seva empresa, bé per a fer una ampliació o tirar endavant o, o poder aguantar pues, una mica, en aquest cas, la crisi que, que s'està passant i que s'està notant a tots els territoris i, evidentment, pues, a Santa Bàrbara i a l'interior del Montsià també. collection of truths strategic... El perfil d'empreses d'esta zona pues, són petites empreses, petites empreses que normalment estan, mm, se duen a terme o estan formades pel nucli familiar. Són empreses que venen d'un estil tradicional d'empresa. Los hi costa molt, per exemple, el fet d'introduir les TIC a les, a les seues tasques, ja que, bueno, d'alguna manera la política és que si sempre ha funcionat, perquè hem de canviar alguna cosa ara, no? Llavors, una miqueta des de tant l'àrea de promoció econòmica com des del telecentre, el que intentem fer és això, no? que el mercat ha canviat, que les empreses han canviat i que una miqueta ens hem d'adaptar a nosaltres a lo que, a lo que hi ha. En quant a, a le, al viver d'empreses, actualment també una miqueta lo que, des de l'any passat que es va iniciar el que era el canvi, l'adaptació de l'espai, eh, també el fet de la, la crisi actual ha afectat molt el tema de la promoció directa del viver. Eh, actualment aquest espai s'està utilitzant moltíssim per entitats i associacions com a lloc de reunió i com a lloc on poden fer ús dels recursos que l'Ajuntament en aquest cas fica a la seva disposició en l'ús de les TIC i de les noves tecnologies. We'll des del telecentre, eh, els principals serveis que oferim és pues, com a puntic la, la connectivitat. Eh, també un dels serveis més importants que oferim és la, la formació. Eh, actualment estem oferint formació a usuaris des de nens petits fins a, fins a gent gran. Estem fent formació a 30-40 persones mensualment. Eh, la formació la intentem fer de, molt variada, tant en horaris com en temàtica. Després també una de les activitats que estem tenint molt d'èxit i, que, i que ja fa 3 anys que estem realitzant és, mm, juntament amb l'APA, tenim un conveni en lo, en lo que des del telecentre realitzem un, les activitats extraescolars relacionades amb les, amb les noves tecnologies. D'aquesta manera, els nens quan acaben l'escola venen aquí al, a l'infocentre i pues, bueno, aprenen i utilitzen, fan ús de les TIC eh, durant dues hores cada dia i bueno, aquesta activitat la realitzem durant lo, tot el curs escolar. Eh, després també a nivell de formació tenim, estem en contacte amb les associacions del, del poble, tant en l'associació de jubilats com en la, com en la Unió de Comerciants. Eh, I bueno, totes aquelles entitats i associacions que així ho volen i així ho necessiten, pues, montem cursos a la seva mida, a les seues necessitats, a les seues, a les seues ganes de, de fer algun tipus d'activitat i, i bueno, la duiem a terme i la veritat és que ja està funcionant molt bé. Fer veure que les TIC estan al nostre voltant, eh, les TIC són per a tots i per a tots i que, bueno, que el, no només poden fer ús dels nostres serveis i de les, dels nostres recursos de portes endins, sinó que nosaltres també sortim al carrer per a que la gent participi de, del, del que és l'hotel de centre. Uh...